की जय पवन हनुमान की जय रामचन्द्र की जय हनुमान मङ्गल भवन हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहार द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जोदायको फल चारि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हूँ कलेस विकार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुध हनुमान की जय सियावर राम जय गुण सागर जय कपीश तेहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम मङ्गलभवनय मङ्गलहारि य मङ्गलहारी सुदश रथ जय जय हनुमन्ता दुख जय जय हनुमन्ता जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीसति हूँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा मंगल भवन मंगल हारी दशरथ अजर बिहारी दुख हरता जय जय हनुमंता दुख हरता जय जय हनुमान महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा मंगल भवन मंगल हारी जय जय हनुमंता दुख हरता जय जय हनुमंता वज्र ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेयू साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन मंगल भवन मंगल हार रित्र सुनि बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया अंबर भवनय मंगलहारी जमो सुदसरदाति रतिहारी दुख हरता जय जय हनुमंता दुख हरता जय जय हनुमंता सूक्ष्म रूप धरिसी अहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा ईम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे मंगल भवन अमंगल हारी दवंग अजर बिहारी जीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर शिर लाए रघुपति की बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई मंगल भवन य मंगल हारी दशरथ जय जय हनुमंता दुख हरता जय जय हनुमंता साहस बदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा मंगल भवन य मंगल हारी जवं सुदशरथ यजि बिहारी दुख हरता जय जय हनुमंता दुख हरता जय जय जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कभी को विद कहीं सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना मंगल हवन या मंगल हारी जब हम सुदर्शन तो बिहारी दुख हरना जय मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानु मंगल भवन मंगल हारी सुदशरथ अजिर जय जय हनुमंता जय जय हनुमंता प्रभु मुद्रिका में कमागी जल दिलांग गए अजरज नागी दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रेते ते मंगल मंगल हारी बिहारी करता जय जय हनुमंता दुख करता जय जय राम तुम रखवारे हो आ गया बिनु पैसारे लोग हाकते कांपे भूत पिसाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे मंगल भवन मंगल भारी सुदशरथ संसार रोग हरय सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे मंगल भवन मंगल हारी जय जय सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे मंगल भवन मंगल हारी जय जय हनुमंता जय जय हनुमंता चारों झुक पर ताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उचियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी दुख हरता जय जय हनुमंता दुख हरता जय जय हनुमंता अष्ट सिद्धों ने मुक्ति के दाता असबर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा मंगल भवन मंगल भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई मंगल भवन मंगल हारी सुदशरथ अजय बिहारी दुख हरिता जय जय कट कट मिटय सब पीरा जो सुमिर हनुमत बलवीरा मंगल मंगल हारे दशरथ बिहारी कृपा करहु गुरुदेव कि नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महा सुख होई मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजय बिहारी जय जय हनुमंता जय जय हनुमंता जो यह पढ़े हनुमान चालीसा सिद्धि साखी गौगी तुलसीदास सदा जय नाथ हृदय मगेरा